Hag e deud an ur, an ur braz euh, Roderick Hareguen bram ouvan da... Ket un jingle sur wall Pour plantar esquerda Roderick Aledjuen. Bah, Thor, je je tue trop ur blind test. Ah Blind test euh, Il Euh, a bon, display ur andor, hein, non eus va être eit heur hain ur sasem, nozen imarot, euh, imarot hain ober tue il y a une beut kan ton tonne en avet genor pipa, hag ivorotor divinout ba, pi ura, pi zou ikan hain, quoi. nozen krogam geud, libe unan, zou juste euh, tame du peupler maliron lurette, une tame du peupler maliron luré, Une bochette d'islam que rien chiche maliron lurette, bochette d'islam que rien chiche maliron luré, bochette d'islam que rien chiche maliron lurette, bochette d'islam que rien chiche maliron luré, l'eau d'un je traîne maliron lurette, l'eau d'aneba, bus, maliron l'urie. l'eau d'un je traîne maliron lurette, l'eau d'aneba, bus, maliron l'urie. une rivoligi du zo chomedre belen arlu, zo chomedre belen arlu, de rivoni du, une rivonigi du zo chomedre belen arlu, zo chomedre belen arlu, en arlu zo chomedre bel, bategen de ma meus fouzenei, en arlu zo chomedre belle. But tegen de mama's voezen, nee. But tegen de mama's voezen, nee. But tegen de mama's voezen, nee. Que pus? je une anbenak pas bah, public, ne scouette? Dois-je une Dosztowe par public. Ah, a Cecilii la Doszkawed, Doron Technique. Lors landatne. Bravo. <laughs> Allez, inonal. En zone mou affaire kavid au Chikour. Ah. bonjour da ah, bonjour da oh, bonjour da ah, bonjour da oh, mais au bon d'agonto d'art, festival pendant nos Oh mais au bon d'agonto d'art, festival festival oh mais au bon d'agonto d'art, festival pendant en nos os mamos que j'ai qu'on y reposera vos causes Ogan uchil te waguskid, à la reine neus din, ogan uchil te waguskid, à la reine neus din, me meus ket slibe zo zo barza me na meus ket slibe zo barza ijil, la reine urban e bier, la ranke konriou, la reine urban e mal, la ran konriou, guirie ken meus gant an dan, vel bar fez nos pilou, guirie ken meus gant an dan, e vel bar fez nos pilou, la ken meus an dorn bar hil, santez meus a la ken meus an dorn bar santez meus a rouiou, dan apéro, dans le du trop à trop. Apé dans l'apéro, dans le du trop en trop. En oh, la de meuse, en donne voir à à santé de meuse à rouillou. Apé dans l'apéro, le du trop à trop, en apé, dans apéro dans le du teatro. Horrez brau, nuzon ket pio e, me brau Enfin, fin, la rading en drabanan, mais velan oh Tu es e lebe. Oui, en chat. Euh, Serge Ken de Beut. Il m'a eu replar, mais mhm. Rodelaren vetche de Iwe la wall euh, un tourne sur wall avec euh, m'avait drecht. Nous allons tourner à Ral à Garma Wesson. est hein. Rosenthalek. À ah, Rosenthalek. fais tu De Tchedjuir. Finalement, on fait qu'il y a un député à Derek Mesquitchul. Mimesclave hor quand euh, aille Rosenthalek, je leur jussé. Mais j'ai ouais. <laughs> Très genre. <laughs> Bon, une en a là Y'a mach plich. Gainsbourg à Gainsbar, de Renard à Renault, mais la Grèce braise et des Durstars, Yanzo, Eric Mento, Gonador Pot, Cocheté Paris, La Bourreneuse, IRKB, Arler Vugalé, Achtris, Stuyon arrive, bas RBG, Docteur Mento, Mister Mentard, T'es chalet de le Stronien de Noz, Ikreis tavarne Roué Morvande, Yon aura foot Keravroskos, j'ai une mazo pierre en Anter Corner, Anter y radio pérol Lorraine. nomme, Norm, Zerin Taverne, Pepanigue, Vlaneden, Docteur Mento, Mister Mentor. Weinhosen bah, si tu pouvais... Euh, bah, Renault, elle a raison. Renault, Hagen Autotune. Matri. Euh, bon, Puene. Skutchin. Schwe. Bah, moi, ich bah. nan de Wehr, mais Marsen et Behren am oui. Ah, der, oh, der. Dal Redvo, wie, wie, ihr Bescheid? Oh, Une Oral, me, je oh, crois. Ok, une oh, Oral. <laughs> Ok, dame. Allez, je tue. En zone, il m'a dit Sorwa, il m'a eu featuring. Je suis kanne de on ganen ge dur ganerez ur al, 107, mais en zone vous, vous changez de leur plat à Gugana et vos roteurs K8. pem deves à festival, kroge dar skuiz der, kroge dar glau. Et vos à a week tol, viken dehel à blas Palazzo et Pepler Estrejou, ouais, Mederves Lissardo, Lisardo et Olendro glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, festival, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, glau, festival. Setu a hef vous sens et benol wen korbel, men evo cest setu gao kaout peseurt kan ourez an eus kanet nol wen korbel. Ya, Andra Sene. Euh... Gwenin Oh non. Changez de moyenne. Euh, Isou, bah, Barba, Lotik. Gwenin, ouais, mais moi quatre. Loïsa Bovir. Ah, Loïsa Bovir. Loïsa Bovir bah, Ya. Barba, Lotik. Mais vous retorchez la Road, or Loïsa Bovir sur Bah, ya. <laughs> Bon, merci, merci Brass. Merci, Brass.